You've mentioned the word context a couple of times. What do you mean by that? Context is everything, as I tell my my kids. Context in this context is our focus on akhirah. That one day this world, this life as we know it will be wrapped up. Allah subhanahu wa ta'ala will descend. The earth will be flattened all of us will be resurrected and will be आस्ट ऑडिट होगा सबका ऑडिट होगा सिवाय चंद लोगों के द ब्लेस्ड वंस हम सबका ऑडिट होगा अल्लाह करे हमसे अल्लाह सवाल ना करे ठीक है अल्लाह करे दुआ तो यही है लेकिन बहरहाल वो योम हिसाब है ठीक है सवाल तो होगा ना अगर हम ये कॉन्टेक्स्ट जो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है ये हम याद रखें कि ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और वो दिन आएगा जिस दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा और ये ज़िंदगी उस आखरत से कनेक्टेड तो हमेशा इन स्ट्रेट रहा पर रहेंगे हम डिलेल होंगे हम इंसान हैं हम नीक हैं हम दाएं बाएं जाएंगे लेकिन हम दाएं बाएं अल्लाह की अल्लाह के इज़न से अल्लाह की मदद से कम जाएंगे हम डेथ्स पे इवन लव्ड वंस की हम डेविस्टेट नहीं होंगे मे, मेरी मेरे एक रिलेटिव हैं जिनके एक क्लोज्ड लव्ड वन का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में ऐसा महसूस होता है कि उस एक इवेंट ने उनकी पूरी जिंदगी को रीडिफाइन कर दी that is not the way it's not the way of the Sunnah definitely रसोल सलाम ने हमें ये नहीं सिखाया उन्होंने सिखाया है remember death of why because उसके बाद फॉर की ज़िंदगी है ना ये तो ज़िंदगी लिमिटेड है पथेटिक सी लिमिटेड ज़िंदगी है ये इसमें मसाइल अच्छी भी चीज़ें होती हैं लेकिन मसाइल भी काफ़ी हैं थोड़े से आप बड़े हो जाओ आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी एक एक मुश्किल काम इट्स नॉट लेनियर इधर it's like wavy right वो जो ज़िंदगी है वो परमानेंट वाली straight line consistent you can take everything for granted In fact, everything will be better every day Allah का wada है अल्लाह का वादा ये ज़िंदगी उस ज़िंदगी से कनेक्टेड है ये कॉन्टेक्स्ट है so now approach death from this context तो you can do good for him in one way only, not by uh, worrying about him. He's gone. Trust me, he's gone. He's not going to come back. Don't sulk. That's not helping him. There is only one way you can help him. Pray for him. Pray for him. Genuinely pray for it और let me give you the good news ये जो रिलेटिव हैं अगर उसके लिए दुआ करेंगे वो दुआ अल्लाह करें इनशाला कबूल हो जाएगी और उसको बेनिफिट होगा आपको तो उसको ज़्यादा बेनिफिट किन दुआओं से होगा जो अनरिलेटेड लोग उसके लिए दुआ करेंगे me and you we are not related to वो उसको ज़्यादा लगेगी क्योंकि फरिश्ते कहेंगे होल्ड ऑन ये जो सोर्स है दुआ की किधर से आ रही है is he related no so an irrelevant an unrelated person is is is making prayer for this person who has been been इसका मतलब बंदा अच्छा ही होगा ठीक अनरिलेटेड आदमी दुआ कर रहा है उसके लिए this is how you benefit the dead so if I die I am preparing my kids I am telling you I am preparing my kids don't be devastated don't be even sad after three days you should come back I am not say my memory won't come to them of course it comes to them of course it be sad but they are not allowed to be devastated after three days why they should be confident कि अब्बा जी किसी अच्छी जगह पे गए number one number two I have told them myself माशाला दे दे बहुत लायक बच्चे हैं पढ़ते पढ़ाते रहते हैं दे ऑल्सो नो देम कि हम अब्बा जी को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं मैं फिर भी उनको बताता रहता हूँ जस्ट फॉर माई सेक के भूल ना जाए कि बेनिफिट इस तरह दे सकते हैं बाई बींग गुड मुस्लिम्स तो वो डायरेक्ट पेरेंट्स से पेरेंट को स्वभाव आता रहता है it's like a bank account that doesn't end at all so So in summary, problem with today's youth, generally speaking, is short termism. आप लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं आप लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते लॉन्ग टर्म आई ई एक तो रियली लॉन्ग टर्म है दूसरा इवन दुनिया में आप लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते please increase your thinking beyond the short term number one number two increase your attention span जब आप कोई चीज़ पढ़ें या कोई चीज़ सुने अटेंशन से सुना करें और कोशिश करें उसकी डेप्थ में जाने की कॉन्टेक्ट याद रखिएगा और तीसरी चीज़ there is too much mindless entertainment out there ये दिल को बुझा देती है दिल वीरान कर देती है बहुत ज़्यादा हंसना दिल वीरान करता है ठीक है हदीस है इस बारे में और बहुत ज़्यादा ये जो माइंडलेस एंटरटेनमेंट है ना मैंने देखा यूथ दे आर लॉस्ट एंड दे कम टी हैंडेड एंड टी हार्टेड आंखों में ज़िंदगी नहीं होती वाइब्रेंस नहीं होती वैन यू वॉच टू मच सोप ऑपराज टू मच मूवीज टू मच रिफ्रैफ अवॉइड दीज थ्री थिंग्स रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आखिरत and all of this stuff will make sense to you, inshallah.